саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз тоғызыншы сынып физикасы 22 екінші параграф бастаймыз олай болса оқушылар бастамай тұрып міндетті түрде сіздер біздің каналға тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар әрбір сабақ шыққан кезде бірінші болып сіз өзіңіз көруге мүмкіндік алатын боласыз кеттік қарай олай болса энергия дегеніміз не дененің жұмыс істеу қабілеттілігі дейді энергия дегеніміз ә, қандай әріппен белгілейді дейтін болсақ печатный әріпімен белгілейміз өлшем бірлігі джоуль деген сөз ал енді энергияны біз нешеге бөліп қарастырамыз біріншісі кинетикалық энергия бірінші түрі энергияның бірінші түрі жалпы үш түрі бар иә біріншісі кинетикалық энергия кинетикалық энергия дегеніміз не дейтін болсақ қысқа нұсқа қозғалыстағы энергия дейміз дененің энергиясы мысалы дене қозғалыста болатын болса ол не істейді кинетикалық энергиясын жоғалтады деген сөзіне қараңыздар иә ол кезде қалай істейді екенбіз дененің массасын белгілі бір жылдамдықпен қозғалтып иә орын ауыстырған кезде атқарылатын энергиямыз екен яғни біз орын ауыстырған кезде жұмыс істедік қой иә ал енді бұл жерде сол дененің массасы мен жылдамдығына байланысты ол не болады екен кинетикалық энергия деп аталады екен енді осы жерден біз массаны табатын болсақ формуланы түрлендіріп тауып көрейік иә м деп отқанымыз масса тапқан кезде массаны тапсақ екі көбейту е кинетикалық бөлінген жылдамдықтың квадраты ал егер жылдамдық табатын болсақ формуламыз қалай шығады дейтін болсақ жылдамдығымызды тапсақ екі көбейту е кинетикалық бөлінген масса түбірден ә, квадраттан құтылған кезде түбірге аламыз иә естеріңізде болса ал енді жылдамдықтың өлшем бірлігі дейтін болсақ метр бөлінген секундқа тең массаның өлшем бірлігі килограммға тең ал кинетикалық энергияның өлшем бірлігі джоуль яғни қандай энергия болса джоуль деп қарастырады екенбіз ары қарай кеттік енді түрленген формулаларын ашып көрсеттік мына жерде қараңыздар негізгі формуласы иә мынау бізде негізгі формуламыз қарайтын болсаңыздар осы формуладан біз импульсқа байланысты болатын болса иә бұлай формуласын түрлендірдік ол қалай шықты дейтін болсақ біз не істейміз ә, жалпы жылдамдық тапқан кезде мынандай формула бар еді дене формасы формуласы м көбейтіп ға тең демек осы жерден ны табатын болсақ импульс бөлінген массаға тең алып барып орнына қойған кезде формуламыз осылай сай шығады екен немесе ә, массаны тапқан кезде дейік массаны тапқан кезде импульс бөлінген жылдамдық болады нәтижесінде екінші формуланы былай түрлендіріп жазсақ болады деген сөз ә, кинетикалық энергия массаға тура пропорционал жылдамдыққа да тура пропорционал болып есептелінеді деген сөз ал егер бізде екі биіктік берілген болса қалай істейміз дейтін болсақ бұл кезде мына бір формуланы қолданамыз бұл қазір потенциал энергия өткен кезде айтатын боламыз так кеттік олай болса енді осыған байланысты есеп шығарып көрейік бір есеп 36 км сағат неше метр секунд болады әрине 10 метр бөлінген секундқа тең иә? біз бұны айтқан болатынбыз сіздерге 1 тоннамыз неше килограммға тең болады әрине 1000 килограммға тең болады демек кинетикалық энергияның формуласын жазатын болсақ массаны көбейтеміз жылдамдықтың квадратына бөлеміз 2-ге. так массамыз 10 болса жылдамдығымыз так 10-ның неше дәрежесі болады 3 дәреже болса оның квадраты 6 дәреже болады иә бөлеміз екіге так ол деген сөз мына екі қысқаратын болса 5 көбейту 10-ның неше дәрежесі әрине бізде мына жерде 6 дәреже болама? 6 дәрежесі так онында бізде жауапта барма көрек. көрейік 10-ның 6 дәрежесі так тоқтай, тоқтай, қателестік бәлді біз 1000, 1000 квадраты дұрыс Онында жауап бізде әрине 50 килоджоуль дейді оның 4 дәрежесі болып ол жақта біз қателікке қателестікке қарағанда көрдіңдер ма есепті жазған кезде қате біз мәндері қате болған екенбіз яғни біздің массамыз неге тең мыңға тең екен айтамыз жылдамдығымыз онға тең демек жүз бөлеміз екіге екеуі қысқаратын болса не болады мына жақта елу қалады мына жақта үштен сонда елу кило джоуль алады екенбіз иә. иә. ары қарай кеттік енді потенциалдық энергия потенциалдық энергия дегеніміз не дейтін болсақ денелердің орналасуына байланысты энергия деп атаймыз яғни жоғарыдан орналасқан дененің белгілі бір жерден белгілі бір биіктіктегі энергиясы бұл потенциал яғни осы дененің массасы еркін түсу әрқашан деген төмен иә осы кездегі энергия екен біз осы жерде бізде мді табатын болсақ массаны табатын болсақ е потенциалды бөлеміз ашқа ал егер биіктікті табатын болсақ тоже сол е потенциалды бөлеміз ға дейін иә бұл жерде деп случая метрге тең болады стейкблоков, видел там справку долг, импульса, енді там килограмм өлшемдегі масса ал потенциалды энергия өлшемдегі джоуль барлығы сөз ал енді мына жерде түрленген формасын ашып көрсетсек негізгі формасы иә міне қараңыздар осы жерден біз былай да жасап болды қазір ашып қарастырамыз түрде иә барлығы түрленген формалар жазып ары қарай кеткен осыған байланысты бір жалпы масса берілген берілген g берілген формуласы қалай еді mgh демек массамыз үш көбейтеміз екіге көбейтеміз онға бар ары қарай кеткен деформацияланған дененің потенциалдық энергиясы яғни пружинаның энергиясы созылып қайтадан орнына келеді мысалы пружина болатын болса созылды күш белгілі күшпен оны қайта орнына созылу яғни х деп жатқан созылу өлшем бірлігі метрге тең к деп жатқан осы пружинаның қатаңдығы дейміз к деп жатқан иә қатаң өлшем бірлігі ньютон бөлі метрге тең ал бұл потенциалдық энергия өлшем бірлігі джоуль оны білеміз ал енді формула мына жерде ағылшын тілінде кеткен яғни а е дейді а е деп аудан деген осы жерде бізде икс созылу табатын болсақ формуламыз екі потенциалдық энергия бөлінген к algoritmo delta деген нені берілген болсақ делта яғни делта x x деп алсақ болады x бұл бастапқы созылу болса соңғы созылу деп ары қарай кеттік осыған шығарып көреміз олай болса жазып қоямыз x квадрат бөлінген екі қараңыздар жоқ к неге тең болады к тең демек орнына қоятын болсақ f болады бұл екі квадрат бөлінген астында x және екі x квадрат кетеді f көбейту x бөлінген екі болады сол кезде жиырманы көбейтеміз үш көбейту онның минус екісіне бөлеміз демек мына екеуі алпыс болса көбейту оның минус екісі бөлінген екі бұл деген сөз отыз көбейту оның минус екісі яғни ол деген сөз нөл бүтін үш жаулық тең болады деген сөз получается вся бар иә ары қарай кеттік енді механикалық энергия жалпы механикалық энергия деп жатқанымыз энергия потенциалы біз айтып кетейік энергия ешқашан жоқтан бар болмайды жоғалмайды ол тек қана бір күйден екінші күйге өтеді деп қарастырамыз иә дәл сол секілді кинетикалық энергияның потенциал энергия қосындысын қарастырады екенбіз немесе былай жасақ болады деген сөз міне в квадрат бөлінген 2 қосылған mgh десек те болады ал енді қараңыздар мына жерде түсіндіруге тырыстық партаның үстінде тұрған кезде бұл жерде потенциал энергиямыз неге тең болады екен максимал болады потенциал энергия максимал деп алайық неге ең жоғары нүктеде потенциал энергия өйткені потенциал энергия дегеніміз не дедік ә, биіктікке байланысты ал кинетикалық энергиямыз нөл мына жерде ал енді центрде екеуі де бір біріне тең болды центрінде міне қарайтын болсақ иә центрде екеуі бір біріне тең болды деген сөз окей ал енді ең жерде мынау жерде деп қарастырамыз жер жерде бізде кинетикалық энергиямыз максимал болды ал потенциал энергиямыз нөлге тең болды деп қарастырылады окей ары қарай осыған байланысты кинетикалық және потенциалдық энергиялардың теңесетін биіктіктерін қарастырдық міне негізгі биіктіктің формуласы мынаған тең болса максимал биіктік бөліміз екіге сол кезде екеуі теңеседі деген сөз міне түсіндік па ал енді кинетикалық энергияның туралы кішігірім не қарастырып кеттік кинетикалық энергиямыз неге тең болады екен энергияның өзге жұмысымыз енді кинетикалық энергияның өзгерісі жұмысқа тең деп қарасақ а тең дельта е кинетикалық дельта дельтамыз не береді міне азайтындысын береді немесе потенциал энергияның өзгерісіне тең бұл жұмысымыз енді осы сабақты түсінген түсінбегеніміз анықтау үшін бар болған үш есептерді шығарамыз жақсы егер бұл сабақ сіз үшін ұнаған болса басуды және de каналды în жақсы келесі YouTube. Rasa, сау 18